Čau Pagu a Lubo. Rozhodl jsem se vám k narozeně natočit video. Jsme tady se Šumím. <laughs> Čím se živí repucha? Tam není zmar. Kde máš? To je horký jak prase, vole. Chtěli bychom vám ukázat, jak jste super. Parkour organizace LEAD eh, vznikla v podstatě relativně nedávno. Naše skupina je tady nějakým druhým rokem. Jsme co do, do rozsahu aktivit největší v České republice. Já bych to vzal tady takhle odsud od zdi. Běží berecká nematkou, na to žiju. Na to žiju. To je to. na skvělý hovada jste. feeling better, it never lasts. People say let it pass. People talk and people get dismissed like the end of class. I feed on that. If I cut a record, then I bleed on that. They want me underground, but I'd rather keep my feet on that. Used to really play the background, looking up to cats, but couldn't tell you where they're at now. It's crazy. I don't know if they got lazy or they couldn't catch a break. Either way, I'm yelling, pay me, cause you never know. Pak uposováš naše tréninkové metody dopředu. busy trying to make their own room. They don't see the elephant. That's why I'm out here like the delegate. Lubo, domluváš pro nás skvělé akce. Ale především jste skvělí přátelé. Podrželi jste mě, když jsem byl nahoře. Jak se mám dostat dolů? Podporovali jste mě, když jsem byl na dní. No a teď už mi zbývá jenom vám popřát. Přeju vám všechno nejlepší, hodně úspěchů v životě, v trenérství, hodně holek, hodně peněz, dobrý auta a ať vám vychází všechno, co si přejete. Na závěr bych chtěl poděkovat Sumcovi a Lenči, že mi pomohli s tímhle videem a mějte se fajn kluci, já jedu. Pojď. Všechno nejlepší, Pugo Alagu.